bo'lsak o'shani ikki haftasida o'zi kelgan har bitta ta 30 ta o'qitib chiqarsa, har bittasi yurakdan yondashib o'qitib o'rgatib o'zida qilib chiqarib berayotgan ustoz sirpay o'zbekistonning ishonchli hamkori bugungi kunda statuslar bo'yicha direktor status sohibasi sevimli ustozimiz gulbahor opa ilhomova ikkinchi yana bir ustozni sizlarga tanishtirmoqchiman xorazmdan keldilar xush kelibsiz ustoz ham yaxshi ko'ra qilib chiqdilar ertalab soat yetti yarimda kirib keldi jizzaxga xursand bo'ldik qadamlaringizni gul bitsin ustoz u kishida judayam katta tajriba bor bekoriga bu kishini chunki jizzaxda ham tadbirkorlik qilaman daromad qilaman hayotimni yaxshilayman degan insonlarga aynan o'zining kuchli tajribalarini ulashishga kelgan bu kishi kunigacha xorazm judayam katta tadbirlar o'shani tashkil qilib tugatib insonlarga imkoniyatni berib yo'lga chiqib mana jizzaxga yetib keldi shunaqa kuchli ustozimiz silpi o'zbekiston ishonchli hamkori bugungi kunda toshkent shahrida va barcha viloyatlarda o'zining shogirdlariga ega bo'lgan kuchli ustozimiz uch oyda direktor statusiga chiqqan kuchli ustozimiz rustam aka hojiyev tashkiliylarni xonadoningda tinchmi qizlarni ko'rib turganimdan xursandman lekin e, chiroq xudo xohlasa chiroq kelib qoladi degan umiddamiz chiroq kelib qolsa yana ham zo'r bo'ladi Xo'p. 2 minutgina o'zim haqimda informatsiya beraman mani tanimaganlar birinchi marta ko'rayotganlar uchun birinchi marta ko'rayotganlar qo'l ko'taraylik Xo'p. mana xuddi sizlarga o'xshab mana shu birinchi marta kelganimda nima ekan bu o'tirganman lekin Allohdan so'raganimizni baribir berar ekanda e, qachonligi o'ziga ayon ekan lekin albatta juda ham xohlab so'rasangiz berar Hozirda juda ham ko'p hazillashaman 18 yoshdaman deb. pensiyaga chiqqanimga 4 5 yili xudo xolisa 21 e, bir yigirma bir yillik men personalman e, deb butun dunyo tanigan olimlarni diplomlarni tushganman nima deydi endi bolalarimizni o'qitganimizda biz ham qo'shilib o'qilaveramiz o'g'lim psixolog bo'ldi mana psixolog bo'ldim validologiyaga o'qidim mana validolog <laughs> nimaga o'qisa qaysi o'g'lim marketologga o'qidi bitta o'g'lim mana marketolog bo'ldim o'g'illarimiz bolalarimiz nimaga o'qitsa onalar biz ham baribir o'sha kasbga baribir nima qilar ekanmiz qarangki mana shu yigirma bir yil ishlagan jarayonimda e, judayam xohlaganman o'zimni yoshimdan besh yosh bo'lsa ham yosh bersa yoshroq yoki o'n yosh yoshroq yosh bersa juda ham xursand и e, har doim so'raganman bilasizlarmi yigirma bir yil men personal uchta joyda ishlaganman yugurib yurganman har doim bilim bo'lgan har doim yaxshi insonlar bilan ishlaganman lekin bilasizlarmi o'zimga vaqtim bo'lmagan vaqtida yeb ichishga vaqtida dam olishga sayohatlarni juda yam yaxshi ko'rganman mo'jizaviy joylarga sharsharalarga baland tog'larga birrasi borgim kelardi и e, qarangki ollohdan e, bo'lib pensiyaga chiqqanimdan keyin juda yam ko'p e, insonlarni yaxshi ko'rganim uchun o'zi har doim manga shunaqa g'oyibidan kelaverardi mahsulotlar korporatsiyalar kompaniyalarni juda judayam ko'pini bilaman judayam ko'pi bilan ja oxirigacha bo'lmasa ham lekin iste'molchi bo'lganman juda ham ko'p iste'molchi bo'lganman chunki hujayra darajasida yosharish kerakligini bilardim medik bo'lganim uchun ham keyin juda ham yaxshi ko'rardim o'sha mahsulotlarni yuz bilan ham tanada ishlaydi bir sekundda bir million kolebaniya mayda barmoqchalar bilan bizani bitta fazilatxon degan ustozimiz bor rosa yaxshi ko'raman shularni tushuntirishlarini mana mingta barmoqcha sizni massaj qilgandek chuqur kirib kerakli bo'lgan oziqaviy elementni joyiga olib kirib kerak emas toksin e, xolesterinlarni olib chiqib tekislab to'ldirib shunaqa yarqiratib beradi ham yuzda ham tanada ishlaydi apparatimiz и e, apparat shunaqa mo'jizaviyki tanada ishlaganda yillar davomida yig'ilgan sovuqliklar bor toksinlar bor xolesterinlar bor shunaqa haydab chiqaradiki hayron qolasiz hammamizda juda ham ko'p eshitdik biza nima bo'ldi urf bo'ldi greja ha hmm. ostaxondroz tuzi yo'q odam o'zi bormi manda ham bo'lgan yelkama tushib qotib qoladi bolalarimni urdirardim urib qo'ydi bo'lganmi shunaqa hmm. mana shu apparatda ikki marta olgandan keyin shu bo'ldi esimdan chiqib ketgan ostaxondroz apparatimizni nima meditsinskiy tita chirimaydi zanglamaydi bitta katta plyus igloterapiya vazifasini ham bajaradi tilla suvi yugurtirilgan o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega antibakterialniy hisoblanadi kim ishlatib ko'rgan apparatni natija olganmiz mhm. mana shuni e, to'pga tiqqanimizda ion anaqalari bor bir sekundda tanada yuz million kalibaniya teragersi to'lqinlar bilan ishlagani uchun suv qo'yganda shunaqa qaynatadi suv qanchada qaynaydi yuzda qaynaydi mana shu tezligi teragersiy to'lqinlari ichkaridagi molekulyar darajasida infeksiya bakteriyalarni yo'qotib kerakli bo'lgan oziqani ichkariga olib kirib yillar mobaynida yig'ilgan toksin kerak emas bo'lgan xolesterinlar shamollashlar organizmda yillar mobaynida yig'ilib yurarkanda shamollash mana shu sovuqliklar organizmda yig'ilgan hammasini haydab chiqaradi shuni hisobiga ham man belnis trener bo'lganman rosa sakratib ozdirardim lekin qor ketmasdi vistrali ketmasdi mana shuni olganimdan keyin voh zo'r deganman biza angrenda borganmiz bitta katta poliklinikaga kirib glava vrachi uncha ishonmagan manda bor bunaqa apparatlar ko'p deganlarda o'zlariga seans qilib berganman bitta seansda yetti santimetr объемdan ketgan и hmm. сразу qaror qilganlar o'sha kuni ikkita apparatga причисление bilan olishgan shunaqa mo'jizaviy endi bu apparatda natijalarni aytadigan bo'lsam ertalabdan kechgacha aytaman boshida birinchi kelganda manda ham bo'lgan ishonib ishonmaganman lekin besh kunda sakson foizli поражение o'pkada ikki tomonlama pnevmoniya ayolga borganman to'rtinchi etajda turadilar mana shunda to'rt kun qilganman mana shu apparat bilan mahsulotlar bilan yog' bilan yog'imiz ko'rgan ekan mana shu yog' bilan bizada e, garmdorlik krem bor tanada ishlaydigan apparat bilan ishlaganimda to'rt kun beshinchi kuni pastda turib mani kutib olganlar to'rt oydan beri pastga tushmagan ayol apparatda yotganlar kislorodda man ko'rib qo'rqib ketganman voy nimaga ortiqcha vaznlari bor edi nimaga tushdingiz desam voy maraz yaxshiman siz qilib ketganingizdan keyin aytmayotgandim bir kundan keyin уже man apparatni qo'ymasdan nafas olmayman maza qilib yotibman lekin rosa makrotov tuflab olman deganlar makrotov rosa ajralib chiqqan o'zi tanalarimni qilganimda ham yopishqoq bir narsalar chiqqan rosa rangi juda ham xunuk qarangki shunaqa apparat kuchli ishlar ishlarkanki ichkaridagi yig'ilib yotgan narsalarni hammasini tashqariga olib chiqib beryaptida o'shandan keyin man katta pechat bilan mana shu apparatni sevib дальше ketdik вперед deb hamma yordam berishni boshlaganman bundan tashqari varikoz deysizmi ostexondroz deysizmi grija deysizmi o'zimda beshta grija bo'lgan natijalarim rosa ko'p ertalabdan kech kech yetishim mumkin yana man yaxshi ko'rib qolgan narsam bu maslani shunaqa yaxshi ko'raman man buni nol uch demayman nol bir deyman har bitta xonadonda bo'lishi kerak mani qizim uchinchi farzandini tug'di chaqalog'ini gematoma bilan tug'ildi bilamiz gematoma nimaligini boshida travma tushib qolgan uni uchta professor shunaqa talash qilishyapti mrt qilishgan срочно operatsiya срочно operatsiya man tilxat yozib bir oydan keyin olib kelaman bolani deb olib chiqdim и mana shu bilan молочкамиz bor bizani pastda yaxshi ko'raman buni ham ikkalovini yuvintirdim mashina bilan bo'ktirdim bo'ldi yetti kunda gematoma so'rilib kechagina qoldi bola shunaqa pishillab uxlaydi hayron qolasiz bir oyda уже ishlasa qoladi yozib chiqqanman yigirma to'rtta yigirma uch yigirma to'rtta imkoniyat yozib chiqqanman bu birinchisi man judayam ko'p joyga borganimda qiziqqanim uchun tez kirib tez ishlab ketardimda endi liderlik hammaga emas to'g'rimi man lider bo'lsam taklif qilganlarim yaxshi pul topolmasa yuragim og'rirdi achishardida mana shu joyi manga rosa yoqqan qonuniy birinchi kundan qonuniyligi manga yoqqan sraz yoqqan и e, bo'lib ham bizda hunar bilim o'rgatiladi kasb o'rgatiladi yosh so'ralmaydi staj so'ralmaydi Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman juda ham ko'p joyga ishga borganimda necha yillik stajingiz bor diplomlaringiz qanaqa deb so'rashgan bormi so'rashgan shunaqa so'rashgan mandan ham so'rashgan o'sha og'riqli joyi mana shu yerda men maza qilganman yosh so'ramaydi diplom so'ramaydi staj so'ramaydi faqat bitta narsa so'raydi orzu maqsadingiz bormi shunaqa savollar berishgan yangi taklif man shunaqa xursand bo'lib ketganman orzu maqsadimni so'yadigan inson ham bor ekan mana shu joyda bo'lib ham bir oyda menejer uch oyda master bo'lib uchta putyovka yutib olganmiz oilaviy hozirda ikki yil bo'lgan bo'lsa sakkizinchi sayohatni tekinga yutib oldik oyda ikki yilda любой joyda sakkiz ishni yetmishta xizmatga yetilgan mana shu imkoniyat bugun sizga beriladi faqat buni siz ushlab olishingiz kerak bo'lmam kasb hunar o'rgangan odamda kasbi bormi hech qachon pulga zor bo'lmaydi to'g'rimi kasbi bor hunari bor odamda har doim nima bo'ladi moddiy tomondan puli bo'ladi hech qachon qiynalmaydi to'g'rimi mana shu tuyoqlar endi yana qarangki sizni bu korporatsiyasida marketing shaffofligi id nomer tekin o'qishlarimiz tekin bilib olganimizdagi sertifikat olib любой joyda ishlab xohlang uyingizda qiling xohlang e, ofislarimizda xohlang ikki xil yo'lda tadbirkor bo'lib salomatlik markazi yoki go'zallik markazi ochib insonlarga salomatlik ulash hozir bu ulkan ishlarimiz ishlab turibdi servis xizmat bilim berishadi tekinga o'qib o'rganasiz и xohlasangiz o'sha yerda ish bilan ham ta'minlab qolishingiz mumkin bundan tashqari man rosa yaxshi ko'radigan tomonim shaffofligi marketingimiz shaffofligi bir martagina xarid qiladi